Valeu. Tamo de volta aqui, rapaziada. Top. Top. Vamos continuar aqui. Cheguei. Chegamos no topo da montanha. Maravilha. Montanha Celeste. Cê é louco. Se eu soubesse que aqui <laughs> já tava tão perto, eu teria finalizado o episódio aqui, né? Eu teria finalizado outro aqui. Mas, né? gente vê depois. Uau, estou exausta. Que bom que você está. Acho que isso foi um erro. Capítulo completo, boa galerinha, consegui um coração, consegui todos os morangos do capítulo. Toma. Faltam dois. Faltam dois morangos. Que parte foi que faltam os morangos? Faltam nessa e um nessa. Ah... <laughs> um novo. Vamos passar todos eles tentando pegar o máximo de morangos. E no final, eu vou decidir, eu vou fazer uma coisa especial da hora, velho, pra nós. Vai ser... Vou fazer uma... Uma live da gente pegando todos os restos de morango que a gente deixou pra trás na série inteira. Meu, nessa daqui que tem que fazer isso? É, nessa daqui mesmo. É <laughs> essa daqui mesmo. Ah, está aqui. <laughs> sabia que tinha um morango ali, um morango não, um coração, nossa, me confundiu. Coração. Tá. tá. Meu. Esse daqui é realmente bom, esse daqui, esse daqui é muito boa a música, velho. Na verdade a música de Celeste inteira é muito boa, velho. são diferenciadas, velho. Pulando na RT, velho. <laughs> exótico, exótico, exótico. Tantranam. Meu, morri muito à toa naquele outro. Ah, não, velho. Mortes são muito tristes, né? Ah, não. Aí, bisa ini tikom ada ini ini morango. Tá morango. meu, eu não lembro praticamente nada desse mapa, velho. Meu... Nossa, velho. Como que eu vou saber que tinha um negócio desse, velho? Meu, nem no meu... Na minha original sabia dessa daí, velho. Na minha, na minha primeira vez, velho. Né? Lá <laughs> que eu peguei... Não tentei pegar todos os morangos, velho. Como que eu ia saber, velho? Negócio mó secreto, velho. Um buraco no chão. Não. Nossa, velho. Eu tô passando. Não. Mortes, não. Ah, ah, não. Morri três vezes no mesmo lugar, velho. Tá brincando. Mentira, velho. Não. Aqui, ó. Toca. Foi. Ah, não. Bati na parede. Oi. Lulu. Agora vamos pra cá. Nossa, eu peguei na pontinha. Nossa, de novo na pontinha. Ah, não. Oh, esse jogo só, só foi feito pra me deixar bravo. Oi. Hum, eu só queria meu morango, galera. Meu morango. Meu, puro eu querer os morangos, velho. Faz o vai se tornar muito demorado, velho. Os vídeos talvez aumente. Deve ter muito pouco pra, pra morangos, né? Olha que estranho. Tinha outra ali. Meu, eu desisti. <laughs> eu peguei todas as... Meu, eu tenho certeza que tem algo secreto naquele negócio. Deve ter. Tem algo, tem algo, tem Vamos pra baixo. Lado B. E daí eu não sei pegar de jeito nenhum, é muito complicado. Pá! Ai. Não, Ah... Ah, consegui. É chato, o lado B é chato de pegar, velho. Tá certo, maravilha, lado B. Conseguimos o lado B. Por cá tem o quê? sabe? É, é galerinha. Não, mas vamos finalizar com esse lado B. Vamos finalizar aqui, ó. Ah, é louco. Valeu a todos que assistiram, velho. Terceiro episódio foi muito bom. Tomara que vocês sejam gostando. Valeu a todos que assistiram. Tchau.